आझादी का अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्तानं एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या कॉन्सेप्टा अंडर आज गोंयची भुरगीं जेन्ना झारखंड राज्यांत वता त्या निमित्तान फ्लॅग ऑफ करपाचो कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमा निमित्तान आम्ही सगळे उपस्थित आसात आजच्या ह्या समारंभांत आम्ही उपस्थित आसात गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीचे प्रिंसिपल राजेश कोहाणे तशेंच आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे डेप्युटी डायरेक्टर शंभू घाडी सगळे त्यांचे सहाय्य सगळे कोऑर्डिनेटर विद्यार्थी भावना बहिणी आजच्या लहानशा कार्यक्रमात पण आम्ही उपस्थित रावपाक खूप आनंद जाता कारण हे दीस एक वेळाचे आम्ही पळय ज्या वेळाचेर अनेक national integration camp all over India ग्रंथालय त्या वाचेर अनेक वाचे संधी म्हाकाय वचपाची मेळ्ळी आणि तो आनंद हांवें हांवें घेतला आणि त्यामुळे आज आजचे जे भुरगे आसात आज जवळ आणि जे कोण जे कोर्डिनेटर वतात खरें भाग्यवान कारण एकाडेमीक एज्युकेशनाक पेशांतच हांव जो मानता जे आमी प्रत्यक्षांत पळोवन जे शिकता प्रोग्राम ते आयुष्यभर जे असताना एका एखाद्या मनशाच्या मनात करून आणि त्यामुळे मनशाच्या जडणघडणी या गोष्टीचे खूप महत्त्व असतं केवळ एखादं अकॅडमिक एक्शन किंवा डिस्ट्रिब्युशन आलो म्हणून तो मनीस करतो त्यामुळे एक प्रोसेस असा आणि या प्रोसेसने खऱ्या जे भुरगे सहभागी जाल्ले असतात त्या भुरग्यांचे खऱ्या खऱ्या अर्थान त्याने एक प्रकारचे डॅरिंग केलं किंवा सिलेक्शन जे केलां त्याने त्या भुरग्यांक एक व्यवस्थित एक बरो नागरीक घेवपा खातीर शिक्षणांतल्यान तांकां मदत जातली